い、こんにちは、レナです。タカがいないです。LT ブログです。今日は金曜日なので、まあ私は観光しようかなと思ったけど、タカは平日だから仕事があるので、あのー、今日はカメラじゃなくて携帯で撮ってる。理由はカメラが重たすぎて私は持てない。世界一周した時にタカがいつも持ってくれたから まあ、2人で行くといいけど1人でカメラが重たすぎるそろそろ軽いカメラを買いたいなと <laughs> 思ったえー、っとそうだね今はコロナウイルスの時期なのでいろいろアトラクションとか名古屋にも閉まってるけど梅祭りがあってそれに向かおうかなと思った電車を待ってる ま行っちゃったから7分ぐらい待たなきゃいけない名古屋の駅はそんなに2分おきとかには来ないから <laughs> まだそれには慣れてないかな、まあ、コロナウイルスだからマスクしてる人が多いな最近は思ってます今は駅に着いてここから、えーと名古屋市 名古屋市農業センターデラファームというところに向かってるんだけど駅からバスでも行けるけど天気もいいし歩いて行こうかなと思った赤と一緒にどこかに行くと 500m 以上だともう歩きたくないと言ってるから1人だからちょっと歩いてみようかなと思いました。 着いたでえっ、ー、と入り口でまあ今コロナウイルスだからこれ消毒しだれ梅まつり2月22日から3月15日までで周りはえっ、ー、とこんな感じでフードタックがあるんだけどまあお腹空いてないから入ろうかな から梅のエリアに入ってちょっと梅を見ようかな と色があるかと思ってたけど多分今年は早いからもう結構終わりつつあるだね残念見て見ておすすめ鉢のなんか死んは。よよくわかんない気持ち悪あとヘビあれが飼うのええー、えー とこの城にあるのが鬼まんじゅう専門店鬼まんじゅうは名古屋飯の一つでさつまいもじゃなくて違う芋でさつまいもかなで作られた、えーと、とまんじゅうということではい今買っためちゃくちゃ熱いこれこれだよ ちなみにこれは何で鬼まんじゅうということかというとここにもついてるあの鬼がこれをこれをなんか手で持ってるでしょで鬼まんじゅうの形がこれに似てるから鬼まんじゅうという名前が付けられたらしいいただきますうんあるふわふわ全然普通の鬼まんじゅうと違う普通の方が好きかな 残念、なんか思ってたより見るところが少ない残念でもまあ天気がいいから人がちょっとだけいるし入場料とかもかからないから、まあ、悪くないかなただ梅はもうほぼ割ってるね残念うんここに咲いてるかわいいおめっちゃ咲いてるおなんかこれ全部梅だけど 写真ねあまり撮れないから諦め残念もう帰ろうかなはい今から駅に戻りますレナテンション低いなって思った方は <laughs> はいごめんなさいあの今日初めて1人で撮ったのでちょっとまだ全然慣れてなくて次のビデオは慣れるかなレナ1人でビデオ撮ってもいいよ面白いよって思ってくれた方は えっ、ー、とぜひいいねボタンを押してくださいねちょっとなんか変な変な感じだよはいじゃあまた次の動画で会いましょうバイバーイ